Patricia. Hola. Estamos en plena Costa da Morte, nun lugar protegido moi especial, o espazo natural Razo Baldallo, e estudaremos estes tres ambientes. Unha lagoa, que pola parte terrestre recibe auga e sedimentos de varios regatos. E a través desta canle comunica co mar, que é o que máis influenza ten no seu nivel de auga. Así, cando a marea sube, a lagoa enchese. E cando esta baixa, como é neste caso, a lagoa baleirase deixando ao descuberto unha ampla superficie de area. Este espazo é de vital importancia para as aves, especialmente para as invernantes e as que están en paso migratorio, xa que aquí poden alimentarse e descansar para poder seguir a súa viaxe, como a estes pilros tridáctilos, capturando invertebrados neste rico ecosistema. a pradeira salobre, onde a mestura de augas mariñas e doces condicionarán a vida dos seus habitantes. Unha praia barreira duns 5 km, tamén concorrida por fauna silvestre, como estes pilros comuns. As dunas, cunha vegetación moi adaptada debido ás duras condicións, onde o vento, o sol, o sal e a area constituen factores ambientais dominantes. Estas son as dunas primarias, na cabeceira da praia, tan cambiantes ao longo do ano, debido aos fortes ventos e ao impacto do mar nos temporais. Séguenlle as dunas secundarias, con algo máis de vegetación, pero aínda con moitas calvas de area. De feito, tamén lles chaman dunas brancas. E seguindo cara a lagoa a duna terciaria, tamén chamada gris, pola súa cobertura prácticamente continua de vegetación. Este voo de dron foi feito ca marea alta, por iso a lagoa está chea. Nel marcamos os puntos que liximos para realizar as grabacións que veredes máis adiante. A pradeira salobre, ao pé da lagoa e as dunas terciaria, secundaria e primaria, xunto á praia. Coñeceredes as plantas propias destes ambientes. Algúnas poderedes atopalas en máis dun, xa que os límites son difusos. E sempre sen esquecer a fauna asociada. Esperamos que disfrutedes de viaje.